mana shu yerda o'n besh yildan beri savdo qilamiz bozorimiz tinch edi hammamiz tirikchilik deb yuribmiz bir sin topamiz deb kecha no bozorga borib ko'chasilar deb tasodifan turib olgan bizni noroziligimiz mana shu tinchligimiz nimaga bozorda biz topolmaymiz bu pulni biz o'zi mana kameralardan bundan olamiz yuz minglik bundan olamiz uch yuz minglik mana bundan olamiz bir millionlik shularni biz pulimiz yo'q ukajonim pulimiz yo'q bizni o'shalar sotib sotib pulini qilib berib biz tirikchiligimizni qilyapmiz o'zimiz kvartiraga turamiz tirikchilik oson bo'lmayapti xalqni nimaga eshitmaydi nega bir oy oldin bir oy oldin ogohlantirmaydi nimaga sabab bu bozorni o'zi aksionerniy jamiyat aksiyasini to'lab qo'yish kerak mana aksiyam bor bu yerga to'lab qo'yganman necha yildan beri и yilni oxirigacha shartnoma bor shartnoma yilni oxirigacha qilingan налогini to'lab qo'yganman налогini to'lab qo'yganman arendasini to'lab qo'yganman endi qanaqasiga bu zo'ravonlik qilib chiqazib qo'yishyapti bu qayerdan keldi bu zo'ravonlik man yigirma sakkiz yildan beri kalaska sudrayman kalaskada tirikchilik boqaman qilaman to'rtta bolam bor o'n ikki yildan beri kasal onam bor man to'rtta bolam bitta o'zim boqaman o'n to'rt yildan beri bu o'zi bo'lmaydi mana shu yerda hech qanaqa boshliq ham bezovta qilmagan hech qanaqa militsiya ham pattachi ham mani hech qachon xafa qilishmagan man hozir qayerga boraman qanaqadir ichilik qilaman bolalarim och qoladi banan ham qilib ko'rdim banandan ham mana bir yarim daftar pulim turibdi aholida o'zimni ham qarzim bor o'sha qarzlar kelishi kerak ularni ham olishim kerak qarzlarimni ham berishim kerak nima qilay kasal onam bor bitta ukolni ikki yuz ellik mingga olardi hozir uch yuz ming bo'libdi bir million bir yuzga to'rt kunda tugaydi bilasizmi shuni ishlamasam qayerdan pul topaman man choy sotaman faqat to'g'risi gap lekin man bironta inson mani majburlab pul so'ramagan lekin man bu qo'ylardan keskim yo'q agar bu qo'ylardan ketsam man u yoqqa kirgizmas ekan och qoladi bolalar nima prezidentimiz eri yo'q ayollarga tegmagin deb to'g'risi gap shu bozor qolishini istayman man iltimos qilaman mana ustivoshimizga qarang inson kiymaydi mana qat qat besh qat ustivosh kiyib kechqurun mana yangi qurilgan yangi yangitana xuddi city degan bozorimizga bordik joylari har joyda Hali bu xalqimiz ol o'rnashgani yo'q bular bayramni kutib o'tiribdi yaxshi niyatda mana archa qurgandik bizlar ham shu bozorda hech bo'lmasa hurmatimiz bordir necha yildan buyon xalq uchun xizmat qilib yurgandik mana hech bo'lmasa birinchisigacha shu xalqni qo'ysa bo'lardi-ku. har bitta narsasiga chidab kelib o'tiribmiz-ku. hech qanaqa bir jalva qilib o'tirganiga yo'q halol mehnatimizdan yashab o'tirgan bo'lsak bir birinchisizlar bo'lsa ham chiqib ketinglar desalar ham bo'laydiku ku Shu kechani o'zida 4 marta borib keldik shu fotositek degan joyiga. Na odam bormasa, shu ahvolda tongimizni yurib o'tkardik. Uxlagani yo'q. Lekin yuklarimiz mana yer bilan bitta bo'lib yotibdi. Darvozadan kira olmaymiz ichkariga, haqqimiz yo'q. Nima uchun? Aybimiz nima? Mana 80 minglik uzumni to'kib tashlab yerda sotib o'tiramiz. Hozir endi bular bozor yopilsa, u yangi bozorda qanday ishlaydi? Mana bitta farroshman, aravakashman. u yoqqa deyapti arava olga olishiga skuter haydashing kerak man haydashni bilmayman bu narsani hozir man nima qilay nima qilaman qayerdan pul topaman men qaridim yigirma besh yil arava haydadim shu bozorda mana shu joyimizga o'ttiz ming so'm ishlasak ishlamasak lekin u yerda ellik besh mingdan deyapti ellik besh mingdan biza kuniga qishchi kuni bo'lsa unaqa bozor yaxshi bo'lmaydi hozir lekin ellik besh minglik sharoitimiz yo'q ham ellik besh mingdan tashqari joylari besh yuz dollarimish auksionga qo'yiladi deyapti hali puli bor oladi puli yo'q ololmaydi qanaqa bu sharoit hozir bordim men, yukim olib bordim sotolmay qaytib keldim mana eshitdingiz, sotyapman odam yo'q nima qilaylik endi bayramdan keyin ko'chib o'taylik bo'ladi unda u опытныйga borish uchun bizaga 3 soatlik yo'l ketadi yana bozorga kirib olsak 10 km bozorga kirgunimizcha kim ikki kilo narsa uchun boradi shaqqa? kim boradi qarang shu food city qurilganda bizni ogohlantirish kerak edi 2020 yil dekabrda sizlar ko'chasizlar yoki 2021 yil dekabrda sizlar ko'chasizlar deyish kerak edi. Nimaga aytilmadi? Taptalasdan kelib ko'chasanlar, ko'tarlaring. Hozir shunda faqat sizlar kecha ogohlantirildinglar. Ha? Ogohlantirilmadik. Ogohlantirilmadik. Agar xalqqa iltimosini inobatga olsanglar, iltimos yangi yilgacha muddat beringlar bizga. Biz yuklarimizni sotib olaylik. Shu shunaqa niyatinglar bor ekan, bizani kelib bizani kelib ogohlantirganinglarda misol uchun mana 10 to'g'ri sizlarga mana предупреждать qilyapmiz 10-gacha sizlar yukinglarni sotib olinglar yangi mol olmanglar oldi berdinglarni qilib olinglar deb bizga murojaat qilishganda biz rozi edik o'ninchigacha biz hamma ishimizni qilib yuk ham olmasdik boshqa ham qilmasdik rozi bo'lardik shu xil mevalarimizni sotib olaylik ozgina bizaga ozgina bizaga muddat beringlar shu xil mevalarni yangi yilgacha sotib olsak rahmat shunchalik joy qilib beribsizlar biz boramiz o'sha yerga xalq nima bo'lsa hamma bir ovozdan rozi o'sha joylarga chiroyli joylar ko'rib keldik lekin bizga muddat beringlar Biz xalqning murojaatini eshitdik. Ular ko'chish haqida bir kun oldin xabar topishgan. Nima sababdan bunday holat kuzatilganligini bozor ma'muriyatidan so'ramoqchi edik. Bozor ma'muriyati boshlig'i ma'lum bir sabablarga ko'ra ishga kelmayotganligi aytildi. Sotuvchilar dardini bozor ma'muriyati eshitmasa, kim eshitadi? Bahodir Hasanov, Ziyoddin Nurdinov, Makon telekanali uchun maxsus. Mana yangi bozor, Qo'ylu bozor. Odamlar ushib kelgan, javogani mana shu yoqqa ko'l food city degan parkovka judayam katta joy ko'rib turibsizlar hozir ichini ham ko'rsatamiz mana bu yoqda bank qurilgan avto avtoshohbek manimcha anaqa bo'ladi bu yerda viloyatdagi avtobusda qatnaydigan chunki u naryoqda shu avtobusda qo'yilganda mana bu yoqda mana bu do'konlar anaqa холодильник холодильник qo'yish joy bozorimizni ko'rsatdi odamlar bugun kelib yozishyapti mana bozorimizni ichini ko'rsatamiz degan qanaqa bo'lishini shu zamonaviy bundoq seroqchilar bozor juda g'alati ekan mana ichkari bozor mana rastalari mana bo'li bozor havoni tortib manimcha istalgan istadigan o'tishga qarab ketadi bugungi do'konchalar anaqa mana bu rastalar biri saksonga sakson и mana do'konchalaringlar ikki rasta qo'yib anaqasi shunaqa порядка bo'lsa xudo xohlasa chiroyli bozor bo'ladi yerda bu naryoqda oshxonalar